嚟到天水围，我哋今日睇下 Redlands 新盘，咁佢系一个特色单位，一千二百三十七尺四房嚟嘅。咁呢个就大门，大门隔篱有个楼梯啦，就去二层嘅。个厅就长身嘅，橫厅嚟嘅，大嘅平台啦，望出去就湿地公园景。 望岛深圳灣嗰邊，嗰邊就係买步自然保護區嗰邊。咁你見到成個綠色嘅廚房，我好中意。如果有落廚習慣嘅人都知啦，一個 U 型廚房，見到真係兩眼發光嘅。呢啲新宿嘅水龍頭一定标標配嚟嘅。 呢邊就係工人房啦，一個堂門。咁呢邊就一個工人房嘅洗手間，電箱都係擺呢邊啦。咁呢邊就誒廳嘅浴室，有窗嘅。呢度都系睡房。 上面都有個一个平台，然后呢邊再高啲嘅，嗰邊望到就深圳啦，然后呢個就河啦，咁呢邊就天台。 天台通常都會有呢啲洗手盆啦，同埋冷機嘅散熱器。嗰度有少少花田，紅色同埋顏色咁呢個應該魚塘嚟嘅，即係濕地公園最多就魚塘啦。嗱，呢堆你見到成排个，其實成個屋苑好靚嘅。咁我哋入去室內，咁呢度會有個插座啦。 咁你可以做下啲投投射燈，個偏廳可以擺下啲茶几啦，咁方便聚會。咁正常一個上到嚟梯間就一定有個浴室啦。你見到雲石面，好靚仔，一萬四千幾蚊尺到一萬五蚊尺啦，其實相當平嘅。 咁呢邊就係一個睡房啦，咁就望翻自己內園。咁就第二間睡房啦。個 size 就接受到，但係一個好靚嘅窗，外面就好似成個景咁。呢邊就主人套房。 主人套房就有兩 part 嘅，咁呢邊就有一個睡房區啦，即係擺床啦，然後一個好大嘅窗啦，好靚。然後呢邊就做衣帽間咯，咁再直入去就一個廁嘅位置，咁兩個洗手盆，一個浸浴、企浴，同埋一個坐廁。 咁采光一定一流，因呢度係一個低密度住宅，樓底係相當高的。